hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन की है आइए समझते हैं पाइथन में डिक्ट डेटा टाइप के बारे में इसके पहले भी हम बात कर ही चुके हैं डिक्ट डेटा टाइप के बारे में कैसे हम पता लगाते हैं किसी भी डेटा टाइप के बारे में ये मैं आपको बता चुका हूं चलिए आइए मैं आपको डिक्ट डेटा टाइप के बारे में एक प्रोग्राम बना करके दिखाता हूं जिससे आपको यह बात क्लियर हो जाएगी कि एडिक्ट डेटा टाइप है क्या यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं s नाम से s इज इक्वल टू अब देखिए s में क्या असाइन कर रहा हूं देखिए यहां पर करली ब्रेसेस ओपन कर रहा हूं डिक्ट डेटा टाइप के लिए करली ब्रेसेस ओपन किया अब मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू लिखनी है वैल्यू का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है तो ये वैल्यूज लिखनी है हमें तो वैल्यूज लिखनी है तो यहाँ पे मैं 200 लिख सकता हूँ 300 लिख सकता हूं 2000 भी लिख सकता हूं ठीक है तो ये लिख लिया हमने डिक्ट डेटा टाइप की खास बात ये है कि इसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स और वैल्यूज दोनों आप दे सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं अपना नाम दे देता हूँ S U R A J Suraj Jadiya और यहाँ पे सिंगल कॉमा क्लोज कर दिया ठीक है फिर कॉमा देता हूँ फिर यहां पे करता हूँ 3000 तो ये 3000 कर दिया हमने और फिर यहाँ कोलन लगाया फिर सिंगल डॉट कॉमा ओपन किया और फिर यहाँ कर दिया राम तो देखिए इसको भी हमने आ, लिख दिया है अब हमें क्या करना है कॉमा देना है फिर यहाँ पर कुछ और देता हूँ लाइक यहाँ पे कर देता हूँ थ्री थाउजेंड तो ये थ्री थाउजेंड कर दिया मैंने और यहां पर कोलन लगाया और कोलन लगाने के बाद यहाँ पे कुछ और कर देते हैं लाइक राजू तो ये लिख दिया हमने अब ये भी सिंगल रेटेड कॉमा में रहेगा आप डबल रेटेड कॉमा या सिंगल रेटेड कॉमा दोनों का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है लेकिन जो लगाइएगा वही लगाइएगा ऐसा नहीं कि डबल रेटेड कॉमा और सिंगल रेटेड कॉमा का कॉम्बिनेशन लगा दीजिएगा ठीक है तो यहां पे कॉमा देंगे अब मान लीजिए एक और वैल्यू हमको लेनी है लाइक 4000 ले लिया हमने ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम नंबर भी ले रहे हैं और कैरेक्टर्स भी ले रहे हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि एक नाम का सेट भी ले रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने लाइक अभी तो ये ये कुछ नाम भी हमने लिख लिए इसमें देख ही सकते हैं आप और अब इसको यहां से क्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस को ठीक है अब कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करने के बाद हमको क्या करना है देखिए यहां पर एंटर प्रेस करके नीचे आता हूं पहले तो हम पता कर लेते हैं ये कौन सा डेटा टाइप है ठीक है तो डेटा टाइप पता करने के लिए यहां पर सिंपली लिखेंगे प्रिंट ठीक है और फिर लिखेंगे टाइप तो ये प्रिंट और टाइप लिख दिया मैंने और अब हमको किसका डेटा टाइप पता करना है हमको एस का डेटा टाइप पता करना है ठीक है तो ये हमने कर दिया अब इसको सेव कर लेते हैं तो यहां से अगर इसको रन करवाने जाएंगे तो ये भी अपने आप सेव हो ही जाएगा तो यहीं से सेव कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पर आएंगे और यहां पर एक नाम दे देता हूं डॉट पी वाई लगाना जरूरी तो एंटर प्रेस करता हूं अब ये हो गया तो यहां पर देख सकते हैं क्लास डिक्ट राइट मींस कि ये डिक्ट डेटा टाइप है क्लियर है डिक्ट डेटा टाइप कैसे बनता है अब देखिए अब इसको हमें प्रिंट करवाना है कैसे प्रिंट करवाएंगे देखिए ये ये जो हमने लिखा है इसको प्रिंट करवाना तो यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना आपको लिखिए प्रिंट और प्रिंट लिखने के बाद खाली एस दे दीजिए बस ये प्रिंट भी हो जाएगा तो यहाँ पर चलता हूँ रन पे और यहाँ से रन मॉड्यूल पे जाता हूं इसको सेव कर लेते हैं और अब देखिए देखिएगा तो ये सब प्रिंट होकर आया हुआ है देखिए जो जो हमने लिखा हुआ था वो सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही है तो ये होता है डिक्ट डेटा टाइप ठीक है